Quando falamos de evoluir, falamos não apenas mudar nossa imagem corporativa, também falamos sobre a mudança de nosso posicionamento. Então, para comemorar nosso quinto aniversário no ar, apresentamos nossa nova logomarca. Geek Publicitário, desde 2013, nossa janela publicitária no Brasil e na América Latina.